आज मैं सबको पीछे से ग्लू वाल लगाना सिखाऊंगा आ जाओ ये भी लगाना नहीं आता तुझे भी नहीं आता इस सुनीता पे आरोप है कि इसने लोकेश गेमर को फिंगर वन टैप मार दिया वो देखो राइट आ गए वो देखो राय स्टार आ गए वो देखो राय स्टार लॉबी में क्या हुआ था लोकेश गेमर लॉबी में सब नूबड़े आए थे सुनीता भी लॉबी में आई है ग्लूवाल लगाना सिखा रहा था मैं मैंने कहा सिटअप ग्लूवाल लगाना सिखा दूंगा राय स्टार तुम्हें देखकर लोकेश गेमर की फट रही है लोकेश गेमर झूठ बोल रहा है क्या हुआ था सुनीता लॉबी में हम सबको नोबड़ी बोल रहा था और पीछे से ग्लूवाल लगाना सिखा रहा था और मुझे भी ग्लू वाल सिखाने आया था तो उसको मैंने फिंगर वन टाइम मार दिया गलत किया सुनीता पीछे से वाल लगाने वाले को मारते हैं फिंगर वन टाइम नहीं हेडशॉट